Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sean que estén o a la hora que vayan a ver este video. Bienvenidos una vez más al canal Amado Banda En esta ocasión, en homenaje en que casi estamos llegando a los 500 suscriptores, perdón, he decidido invitar a mi señora, Rosario Rosales, eh, la cual, este, debido a que la invité, bueno, vamos a interpretar en conjunto, en dúo, eh, en la capela eh, un punto de la queridísima y dulce Mayoshun. Bien, espero que les guste y sea de su agrado. A ven surgiendo, las cachoeiras, a ven Clareando as cajueiras. Ayeye Oxum, Maré. Ayeye Mamai Oxum. Ayeye A lua vem surgindo, clareando as cajueiras. A lua vem surgindo, clareando as cachoeiras. Ai, eu, mamãe, Oxum, ai, eu, Oxum, maré, ai, eu, mamãe, Oxum. A lua vem surgindo, clareando as cachoeiras. A lua vem surgindo, Clareando as cachoeiras. Ai, eu, mamãe, Oxum. Ai, eu, Oxum, maré. Ai, eu, mamãe, Oxum. Ai, eu, A lua vem surgindo, clareando as cachoeiras. A lua vem surgindo, Clariandas cajueiras. Ayeye Oshun mare. Ayeye mamá y oxum. Ayeye Oshun mare. Salve a Maye Oshun! Fuerza y protección. Sarabando. Bueno, espero que les haya gustado esta interpretación que hicimos en dúo. Si es así, compartan, denle me gustan, comenten porque queremos saber su opinión sobre esta interpretación. Y este, si no están suscriptos al canal, suscríbanse. Bien, eh, un, abrazo bien grande a distancia y un bon Chao, chao.